un grupo de varios activistas a nivel nacional, eh, del grupo de activistas antiespecistas, eh, entre, bueno, de momento Valencia, Barcelona, eh, Santiago y Pamplona. Tomar la idea de unir luchas, no es nuevo, hay asambleas que ya lo hacen en muchos sitios desde, desde hace tiempo y unir más que nunca la lucha feminista y la lucha antiespecista. Dentro del proceso de patriarcado eh, no solo se cosifica a las mujeres humanas, sino que también se cosifica a las mujeres no humanas o hembras no humanas. Las dos luchas están basadas en, en ser lucha contra un sistema de opresión, ya siga el patriarcado o siga especismo y Bé, jo entenc que les, eh, que les dues lluites interseccionen en el momento de que busquen la, eh, trencar, trencar les cadenes, trencar la jerarquía de poder y trencar la feministas. El machismo es terrorismo, el especismo también es terrorismo. El especismo lo que ha hecho es una barrera por la cual establece que en realidad las únicas hembras cosificadas son las humanas y no es verdad. Eso es parte del especismo, también las no humanas son cosificadas. Por eso el feminismo antiespecista lo que busca reivindicar es cómo ese especismo está metido dentro del feminismo hoy en día. La lluita feminista, eh, desde una perspectiva interseccional, trata de donar veu a aquellas personas a las que siempre se les ha negado. Aleshores, si els animals no humans no poden parlar per ells mateixos, haurem de, haurem de crear un espai on les seves reivindicacions puguen ser escoltades. Y ellas no están hoy para poder defenderse y no pueden manifestarse. Entonces queremos estar para ellas.